දෙවන ලෝක යුද්ධය අවසන්වීමත් සමගම එක්තරා රටකින් ලෝ කම්පිට කරමන පුවතක් ඇසෙනවා. එකොයින් මත් නෙමේ කොරියාවෙන්. කොරියාවෙන් ඇසෙන මේ පුවත තමයි සෝල් අග නගරයේදී කොරියානුවන් දහසක් පමණ මියදුනා කියෙන පුවත. මේ කුමක්ද මේ දිනේ මොකක්ද ඒ කිසිවක් නෙවෙයි ජපන් අධිරාජයාගෙන් නිදහස පතා කොරයානුවන් නිදහස් අරගලය ආරම්භ කරපු දිනයයි. ජපන් යතක් විජිතය කියන්නේ කොරයානුවන්ට ඉතා දුක්බර කාලසීමාවක්. මේ දුකින් අත්මි දෙන්නට ඔවුන් නිදහස් සටන රහසේම ආරම්භ කරනවා. ඇතරම මේට මූලිකත්වය ගන්නේ ශිෂ්‍යාවන් මෙම විශේෂත්වයක්. මොකද ජපන් අධිරාජ්‍යයාගේ යටකිසි සමයේ වැඩිපුරම වැටිකෑවේ ශිෂ්‍යාවන්. ඉතින් මේ පීජි තත්ත්වෙන් බිදෙන්න්නට දහවල් කාලේ පාසලට යන ශිෂ්‍යාවන් රාත්‍රී කාලයේදී එක්රැස් වෙනවා නිදහස් අරගලය වෙනුවෙන්. මේ විදිට එක්රැස් වෙන මොවුන් රාත්‍රී කාලයේදී මේ නිදහස් අරගලය වෙනුවෙන් තමන්ගේ ජාතික කොඩිය රහසේම අඳෙනවා. කොඩි ඇඳලා කොඩි සූදානම් කරගන්නවා තමන්ගේ අරගලය වෙනුවෙන්. මේ ඉතාමත් රහස්සිකතව සිදුකරපු සිතුවීමක්. මේ ඔවුන් තම කොඩිය තමන්ගේ ඇඳ මසේ හංගාගෙන තමයි එලියට බහින්නේ. තමන්ගේ ජාතියෙන් නිදහස වෙනුවෙන්. මේ විදියට එක්දා සම්සේ දානමේ මාර්තු පළවෙනිදා වීදියට පහිනවා කාන්තාවන් පිරිමින් ළමයින් සියලු දෙනාම. තමන්ගේ ජාතියේ නිදහස වෙනුවෙන්. ඉතින් මේ විදිහට වීදියට පට කොරයානුවන්ට ඉතාමත් දරුණු තත්ත්වගෙන මුහුණ දෙන්න සිදුවනවා. කොරයානුවන් පනස් දහසක් පමණ සිරකත කරනවා. එපමලක් නෙවෙයි දහසක් පමණ වීදිපුරා මිය දෙනවා. ජපන් අධිරාජයාගේ තුවක්කු පටේට ලයපිතමින් කාන්තාවන් ශිෂි ශිෂ්‍යාවන් මිය දෙනවා. මේ ඉතා දුක්පර දවසක් කොරයානුවන්ට. නමුත් එක අතකින් ඔවුන් ඉතාමත් සතුටින් මේ සවරනවා. ඒට හේතුව තමයි ඔවුන් නිදහස් අරගෙරේ ආරම්භ කරපු දවසවීම. මෙන් වසරකට පසුව එක්දහස් නමසේ විස්සේදී දැවත වතාවක් සිරමැදිරිය තුළ සිටින යුගන්සුන් නැමති ශිෂ්‍යාව. තෙහන් මින්ගුක් මන්සේ ලෙස තමන්ගේ දෙදහස ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. ඇයට ඉතා අවාසනාවන්ත ලෙස සිර මැතිරිය තුරදීම ජපනුන්ගේ අඩන්තේට්ටම්වලට මුහුණ දෙමින් මිය දෙන්නට සිදුවනවා. මේ කොරියාව තුළින් පමණක්ම ආරම්භුවක් නෙමෙයි. ලෝපුරා විසිරී සිටි සියලු කොරියානුවන් එකසේ මෙම නිදහස් සටන වෙනුවෙන් සටන් කරනවා. රහසිගතව සටන් කරනවා. මේ වකවානුව තුළදී ලෝකයේ පුරාම යටත් විසිත බවට පත්ව සිටි. චීනය එමතැත්නම් ඉන්දියාව වෙන රටවල් විවිධාකාර නිදහස් සරගරයන් සිදුකරමෙන් පවතින වකවානුව. ඉතින් කොරියාවත් තමන්ගේ සටන නවත්තන්න නැහැ. නිදහස වෙනුවෙන් ඔවුන් දිගින් දිගටම සටන් කරනවා. අවසානයේ ඔවුන් නිදහස දිනා ගන්න. ඒ නිදහස් දිනේ ආරම්භක සටන වෙනුවෙන් මියැදුණු ඒ වීරවරයන් සමරනවා වර්තමානයේදී කොරියාව පුරා කොරියානු ධජය එසවෙනවා. වීති පුරා කොරියානු ධජය එසවෙනවා. විලසක් පාසා කොරියානු ධජය එසවෙනවා. ඒ තමයි කොරියානු නිදහස් සටනේ ආරම්භක දිනය සමරන දවස. සෑම වසරකම තුන්වෙනි මාසේ පළවෙනිදා. සමිල් ජොල් ලෙස කොරියානු භාෂාවෙන් හඳුන්වන්නේ අද දවසයි.